Og den her, den er til dig, Louise, fordi det kan jo godt være, at Lasse, han ikke er særlig god til at passe svin, men han kan eddermame skrive sange. Yeah. Og den næste her, den fik os altså på hitlisterne, så I kan jo selv prøve at gætte på, hvem der har været inspirationen til den. Jeg vil meget gerne synge med, så vil jeg gerne have, hvis I laver et fuldtår. Lærke triller lige så vildt som dig en høstak skal du altid lige vise Du kan trille, kom Louise Trille lille tur med mig Jeg har armen, der kan gribe Du har smilet, jeg kan lide Du får bare 10 sekunder Og nu tæller jeg til 10 Og der kommer min Louise Tager min hånd og siger vi går Her var den Louise Valde Der er gået mange år Hun er blevet lidt mere puttet Men er stadig køn og nuttet Og så har hun altså bare Halmstrå i sit hår Louise Himlens stjerner blinker smukt om kap med dig I en balsal skal du altid lige vise Du kan danse, kom Louise Tag en stille dans med mig Jeg har armen, der kan klemme Du har smilet, jeg kan lide Du får bare 10 sekunder Så du tæller jeg til 10 kommer min Louise Tager min hånd og siger vi går Ja, var den Louise valgte Der er gået mange år Hun er blevet lidt mere puttet Men er stadig kødt og nuttet Og så har hun altså far Har hun altså far